ينظر الله قبره الكريم بعرب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعض فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبان شيبة الحمد حفظت صال السنيان ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضرب بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبيه إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فاعظم به من عقد تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى فوزنا في الأخرى خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء نعمة العسماء سعدنا في الدنيا وسونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء أكرم به من نسب ظهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مرد الهني وروى صلاة الله ما لا حسن أحمد خير من رقيب النجائب حدا حديث بسم الحبايب فهذا شهر Muhammad

وبدر بدر في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله قدر اللهم وقبر الكريم بأرف شديد من صلاة والتسليم اللهم صل